青いのを着てるのが鳴子を持ってますけどもこれまた鳴子飛ぶかもしれません皆さんそこまで離れてても行くかもしれません避けてください皆さん準備はいいかなそれでは行きましょうか が入りし我らが思い阻むはなし進む我らの名は最後行くぞ行くぞ よさこ プシュどこまでもどこまでも踊りかしそれじゃあ行こうか

治れありがとうございました最後の皆様でしたありがとうございます